بسم الله الرحمن الرحيم أي أوبأ أن أني أن من المؤنم إي أن أني أ ها هي هو به هوهن هنهن من المهن مهيهن هنها أعيع بع عن أن أعن من المعن عن عنعا حاحيح بح حوحا حنححن من المحن محيحا حنحا غاغي غبر غوغا غنغرن من المغم مغيغا غنغا خاخي خوبه خوخا خنخخن من المخن مخيخا خنخا قاقيق بقا قوقا قنققن من المقن مقيقا قنقا كاكي كوبك كوكا كنكك من المكن مكيكا كنكا جاجي جوبج جوجا جنججن من المجن مجيجا جنجا شاشي شوبش شو شن ششن من المشن مشيشا شا يا يوبي يوين من المين ين ينيا ضبيض بض ضوضا ضنضض من المض مضيضا ضنضا لا ليلو بل لولا لنلن من المل مليلا لا ناني نوبا نونا نن من المن منينا نن راري روبر رور رر من المرن مرير رر طاطي بط طوطا طن من المطن مطيطا طنطا دادي دن دودا دن من المدن مديدا دندا تاتي توبت توتا تنتتن من المتنمة تنتنتا صاصي صوبص صوصا صنصصن من المصنم صيصا صنصا زازي زو بز زو زنزن من المزن مزيزا زنزا ساسي سو بس سوسا سنسسن من المسلم مسيسا سنسا ضاضي ضو بل ضو ضن ضرم من المظلم ضيضا ونظا ذا ذي ذو بل ذو ذن ذن ذن من المذنب ذي ذن ذن ذا فاثي ثوبث ثوثا ثنثثن من المسلم ثيثا ثنثا ففي فوبف فوفا فنففن من المفن مفي فانفنفا بابي بوبب بوبا بني ببن من المبن مبيبا با ما ميم بب مومم من من من من من من ما واوي وبو ووو ونون من المون موي ونوا